Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε από το είμαστε του United και θα σας δείξουμε το νέο League of Legends το οποίο μόλις βγήκε, βγήκε το νέο patch, ναι παιδιά, βγήκε το νέο patch Season 3 λοιπόν με πολλές ωραίες καινούριες αλλαγές όπως το UI, γνωστό και ως GUI ε, το οποίο είναι, ξέρετε, το κλασικό που έχει το παίχτη σου, το map σου, τα μα... όλα αυτά Βγήκαν επίσης πάρα πολλά νέα items και αλλάξαν τα masteries. Ας πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα Masteries. Λοιπόν, πάμε εξειδικεύσει και βλέπουμε εδώ τα νέα Masteries. Έχουν προσθέσει πάρα πολύ ε, ωραία καινούργια spells. Ας πούμε, στο, στην επίθεση ε, μπορούμε να δούμε ένα καινούργιο το οποίο λέγεται δίνει ταχύτητα το αμόκ. Πού αυτό, Δίνει ταχύτητα το αμόκ δίνει ταχύτητα επίθεση 10% για 2 δευτερόλεπτα μετά από ένα κέριο χτύπημα, δηλαδή μετά από ένα critical strike αλλιώ. Πάρα πολύ ωραίο feature καινούριο. Επίσης βάλανε το ξόρκι, το οποίο θέλει μόνο ένα βαθμό να τοποθετήσετε για να το ενεργοποιήσετε. Προκαλεί 5% ε, ζημιά της ισχύω ικανότητας σε κάθε βασική επίθεση. Πάρα πολύ ωραίο feature πιστεύω παιδιά προσωπικά πιστεύω πως πρέπει να, να, το βάλετε. Ο όλεθρος αυξάνει τη ζημιά σε πύριους κατά 5%. Είναι ότι πρέπει λοιπόν για έναν ναι Carry να το, να το, το, τοποθετήσετε. Ε, αυτά έχουμε καινούργια από την επίθεση. Αν κάτι μου ξέφυγε μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας. Ε, λοιπόν, πάμε τώρα στο support. Σε μένα. Ο, ναι. <laughs> δεν μιλάμε σε σένα Στέλιο, αλλά γενικώ για τα support. Λοιπόν, στα support βάλανε τον, τον περιπλανόμενο, τον βάλανε πρώτο-πρώτο. Και μπορείς, μπορείτε να πάρετε την, ε, την ε, ταχύτητα κίνηση που, που την αυξάνετε κατά 0,6 συν άλλο τόσο όσο την αυξάνετε σε level μπορείτε τώρα πια να την πάρετε από την αρχή. Δηλαδή μπορείτε να, να παίξετε και λίγο hybrid, λίγο σαν υβρίδιο, να βάλετε ένα από καθένα. Ε, καινούριο που βάλαν είναι ο πλούτο. Όχι, τον, τον πλούτο τον είχαν νομίζω στι τελειέ, δεν είναι. Τον πλούτο τον είχαν, τον κλέφτη. Τον πλούτο τον είχαν. Βάλαν τον κλέφτη. Δίνει 5 χρυσό για ήρωε κοντινών, κοντινών επιθέσεων και 3 ε, χρυσό για ήρωε από μακρινέ επιθέσει. Δηλαδή κάθε φορά που χτυπάτε ένα enemy σαν support, που κάνετε το γνωστό χαρά, που τον χτυπάτε για να του κόψετε λίγη λίγη ζωή, θα παίρνετε gold. Βέβαια, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό παρά μόνο κάθε 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή να κάνετε χαρά, μετρήστε μέχρι το 5 και ξανακάνετε για να πάρετε gold. Ή συνέχεια θα κάνετε χαρά γρήγορα γρήγορα. Πώ όπω θέλετε εσεί. Ευκαινησία είναι το τελευταίο του support τη υποστήριξη το οποίο σα δίνει 3% κίνηση. Θα παίξει ράμου support, τα πηγαίνει. Πάρα πολύ γρήγορα. <laughs> Πάρα πολύ. Μετά βάλαν τον εξερευνητή. Λοιπόν, στο φαράγγι των επικαλεστών, τη γνωστή πίστα που παίζουμε όλοι, σου δίνει ένα μάτι στην αρχή το οποίο μπορείς να το, να, να, να το τοποθετήσεις στην περιοχή για 60 δευτερόλεπτα σε, όλ, σε όλους τους άλλους χάρτες τέλος πάντων. Και ναι, βασικά σε όλους τους άλλους χάρτες προσφέρει 25 χρυσό στην αρχή του παιχνιδιού. Αλλά στο φαράκι νομίζω είναι ότι το βάζεις, έχεις ένα συνέχεια ένα word το οποίο το τοποθετείς. Δεν το έχουμε δοκιμάσει, το δοκιμάσουμε τώρα σε ένα ranked παιχνίδι. Αυτό το, το master που μόλις είπες για το World, εγώ δεν το έχω παίξει το support μου. Δίνει 25% εμπέλεια στο, στο word σου για 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή το που το τοποθετεί. Τον ανοιχνευτή εννοεί εσύ. Τον ανοιχνευτή ναι, για ποιο μιλάει εσύ. Γιατί να... Εγώ μιλάω για τον εξερευνητή. Ο εξερευνητή, λοιπόν. Ναι, μετά ένα πάρα πολύ αστείο, το οποίο γνωρίζω και στέλνει ότι το κατάλαβε πιο πάνω. Ναι, το ξέρω. Αυτό, αυτό λοιπόν που θα πω είναι ο μπισκοτάς. Ο μπισκοτά. Ο μπισκοτά. Λοιπόν, δίνει ένα μπισκότο αναζωγόνηση που αναπληρώνει 80 ζωή και 50 μάνα σε 10 δευτερόλεπτα. Πιστεύω ότι πιο αστείο ε, μάστερη, εξειδίκευση λοιπόν, δεν μπορούσαν να βάλουν. Το πιστεύω. Ένα άλλο καινούριο λοιπόν είναι, είναι ο τεχνίτη. Δεν ξέρω αν υπήρχε, αλλά έχουν αλλάξει και το εικονίδιο και το όνομα. Ποιο, ο τεχνίτη. Ναι, μειώνει τον χρόνο επαναφορά των ενεργοποιημένων αντικειμένων κατά 15%. Είναι καινούριο τώρα, το χάσα. Τώρα, παιδιά, τα υπόλοιπα και, να, να, σας τα πω, τα έχετε ξαναδεί. Ε, η ευστροφία είναι η μείωση χρόνου κατά 6%, το, αυξ, το αυξήσαν αυτό, ε, και πολλά άλλα. Τώρα, από το tank, τι να σας πω ρε παιδιά εδώ, χαμός, χαμός γίνεται, πολλά καινούργια πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν θα τα εξηγήσουμε όλα τώρα. Στέλιο Στέλιο, θα σε παρακαλέσω εσύ να με κάνεις, να με κάνεις μια, ένα invite για να πούμε στην ομάδα κατάταξης. Προσπαθούσα να φτιάξω το... να παίξουμε ράλι. Θα παίξουμε ένα... ναι. Θα να, παίξουμε ένα παιχνίδι κατάταξης σήμερα για να δείξουμε και στα παιδιά ότι μπορούμε να παίξουμε και παιχνίδια κατάταξης. Ναι, γιατί από ό,τι είδα μα είχε ένα comment σε ένα από τα βίντεο μα το οποίο. Ναι, ναι, ναι, παράπονο λέει. Δεν παράπονο, θέλω, δεν θέλω να δω ranked. Δεν μπορώ να βλέπω normal λέει. Θέλω να δω ranked. Λοιπόν, α δουν ranked. Σήμερα θα τραβήξουμε ένα ranked. Λοιπόν, ομάδα κατάταξη. Στην ομάδα κατάταξη σε μένα μου αναφέρει πω δεν έχουμε ομάδα κατάταξη με το season 3. Νομίζω πω πρέπει να δημιουργήσουμε μια δημιουργία ομάδα nerdsunited.gr ή τελεία. Χωρί την τελεία. Ομάδα NUG, είμαστε INAG λοιπόν. Τελείω νου. Λυπούμαστε λοιπόν, παρουσιάστηκε ένα αναπάντεχο σφάλμα δεν με αφήνει να φτιάξω ομάδα. Δεν θα δοκιμάσει μία. Βεβαίω. Λοιπόν, προφίλ, ομάδα κατάταξη, δημιουργία ομάδα. Ελληνικό καφέ. Δεν έχω τσιγάρα. Ναι, όντω. Δεν... Ε, νομίζω ότι δεν δε θα μπορέσουμε. Αν αποκριθούμε στο παιχνίδι χωρί τσιγάρα και. Χωρί τσιγάρα. Ναι, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε παιδιά ακόμη ε, ομάδα κατάταξης γιατί μόλις έχει βγει το patch. να ξεκινήσουμε με κανονικά, ρε να παίξουμε Ναι, Λέω, λέω, ας... Έτσι κι αλλιώς δεν παίζει ρόλο. Σα ολοκληρώνω. ναι, Ας παίξουμε λοιπόν ένα, νόρμα, ένα απλό παιχνίδι. Δεν θα παίξουμε απλό, θα παίξουμε rank, θα παίξουμε σε duel, δηλαδή. παίξουμε ένα τέτοιο. Να βρείτε μου συμπέχτης πάτησα, μπράβο στο. Ε, λοιπόν, σε προσκαλώ εγώ ε, Στέλιο μου. Ναι. Περίμενα, δώσ' μου ένα λεπτό να γράψω λίγο στον, στον φίλο μας τον Μίλτο, που είχαμε παίξει την άλλη φορά. Okay. Uh, Oops, έκανα μια ένα λαθάκι. <laughs> ε... Ανοίγμα Κάποια λοιπόν. φορά στα γραφικά δεν έχει γίνει ακόμα. Έλα μου. Η ε, φορά στα γραφικά δεν έχει γίνει, λέω. Ε, έχουν βγει κάποιε ε, διαφορέ, τι οποίε θα τι δούμε μόλι μπούμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ μα τοποθετώ στην ε, κατάταξη για να μπούμε. Στην ουρά. Στην ουρά. Στην ουρά, όπω θε. Κατά προσέγγιση θα μπούμε σε δύο λεπτά. Σημείωση σε μία Εσύ τι λες να παίξεις σε αυτό το rank ε, επειδή ευτυχώς ή δυστυχώς θα είμαι παραπάνω σε μεγαλύτερη ε, βαθμίδα από σένα, θα είμαι σε μεγαλύτερο, πιο ψηλά ρε παιδί μου στο σκηνικό. Δεν θα παίξω support, αν και θα ήθελα να παίξω support. Mm -hmm. Γιατί κοιτάξω πάω σε πάω κανένα σόλο. Θα μ' αφήσουν, να ρωτήσω. Can I go solo top Αλλάξανε που λε στον brand. Το πώς... Και ε, πήγαινε στον brand και δε που έχουν αλλάξει το, το image του. Ε, Δυστυχώ αυτή τη στιγμή. Τον κάνανε πολύ ωραίο τον brand. Επίσης, oh, αλλάξανε, επίσης αλλάξανε και τη λευλά. Το Master Yi. Τον Master Yi. Θα, άμα μπορούσα παιδιά να σας τα δείξω, δώστε μου ένα λεπτό. Ε, η Λεμπλάν την κάνανε. Ναι, oh. δεν αφήνει να επιλέξω παίχτε, παιδιά. Το Μορτεκάιτζερ στο... αλλάξαμε. Πολλούς έχουν αλλάξει. Ε... Κάσαντιν. Κάσαντιν δεν έχει αλλάξει. Όχι, Κάσαντιν δεν τον έχουν αλλάξει. Τη Λεμπλάν την έχουν αλλάξει. Ε, τον Μπραντ τον δείξαμε. Κάτσε ρε, ο Πάνθον έτσι ήταν. Ο στον Α, να το και παιδιά και ο Master Yi, άμα, μου τον, άμα μπορούσα να τον επιλέξω. Τέλος πάντων, ε, εγώ αφήνω το ποντικάκι μου εδώ. Πάω να ανοίξω ένα φως, παιδιά, γιατί δεν, βλέπω Χριστό μες στο δωμάτιο. I can't see Jesus. Επιστρέφω πίσω, πάω να πάρω ένα, ένα τασάκι. Έχεις τσιγάρα, ρε. πιστεύω πως πρέπει να, να, το λέμε και πλήρως στα ελληνικά. Ε, δεν είναι τα τασάκι, είναι σταχτοδοχείο. Επίσης, ε, Στέλιο αγόρι μου, πιστεύω πως ε, πρέπει να κάνουμε μετάφραση από αυτά που τραβάμε αυτή τη στιγμή, να κάνουμε μετάφραση και για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Μου κάναν παράπονα λοιπόν στο κανάλι μας. Ναι, μου κάναν παράπονα και λένε αν μπορούμε να βάλουμε υπότιτλους στα αγγλικά τουλάχιστον για να μπορούν να καταλάβουν τι λέμε. Γιατί μας βλέπουν λέει που γελάμε και θέλουν και αυτοί να γελάσουν. Να κάνεις, να κάνεις λέμε, να κάνεις. Να πάμε στην ιατρική δεν <laughs> Πρέπει, μια μέρα να κάτσουμε για να, να ασχοληθούμε. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, είναι πανεύκολο. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Support, I can play any role, ban bleeds, Uh -huh. Runes and playstyle, then why are you ranked when you can't play other roles? Cause I'm a second on the moment, ban Darius, I'm a troller, I go major. Damage brand ο άλλος. Μπράβο. AD brand. Δεν είναι άσχημα, έχω ξαναδεί πλάκα. Δεν είναι άσχημα, έχω ξαναδεί, ε. Παιδιά, συγχωρέστε με ένα λεπτό, θα εμφανίσω το Skype μπροστά στην οθόνη. Να, να, έχουμε σε μεγάλο τον Στέλιο εδώ. λοιπόν, γιατί κάποιο μου μίλησε, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Oh. βρίσκομαι σε δίλημα. Από ό,τι βλέπω, γιατί πάλι έχουν επιλέξει Τσόκαθ. αλλά ο Τσόκαθ ε, παίζεται σε πολλού ρόλου. Δηλαδή, μπορεί να τον παίξει από top μέχρι jungle. Ε, γι' αυτό έχω σκάλωσει λίγο. Και σκέφτομαι να πάρω Γκάρε, να πάρω Gangplank ή να πάρω Jax. Mm. Σε Θα πρέπει να παίξει solo top. Mm -hmm ξέρω. Και θα πρέπει να παίξει ένα παίχτη που θα αντέχει στο solo top. Καλό που θα αντέχει. Θα πάρει Γκάρεν. Πάρω Γκάρεν και Άγιος ο Θεό. Εντάξει. Τον, ε, τον Master Yi που τον είδα. Να του. Δεν αλλάξαν πολλά στο Master Yi, δεν ξέρω. Ο ξυφομάχο του Γουτζου. Γουτζου, Γουτζου. Του Γουτζου. Ο ξυφομάχο του Γουτζου. Πρέπει να αγοράσω ένα skin για τον Γκάρεντο. Και πρέπει επιτέλου να αλλάξουν την, την τέτοια, την classic, το classic skin. Ναι, ναι, ναι. ναι. Την επιλεγμένη, την κλασική επιλεγμένη. Ω, να ένα γούτζου style. Κάποιο πήρε Master Yi. βλέπετε, παιδιά, πως είναι το νέο του, classic. Πολύ ωραίο, πιστεύω. Το, το κάνανε. Απίστευτο. Νομίζω είχαν πει ότι θα τον αλλάξουν και in-game. Um, δεν νομίζω. Το έχουν κανονίσει όμω, είναι στη λίστα του να τον αλλάξουν in game. Πλάκα θα να να έχουν καινούργια αλλαγή στο Master Gear και να μην είναι κανένα Όχι, όχι, όχι, θα αλλάξουν το, το, το πώ. Ε, Α, την κίνηση, τα γραφικά του. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι αυτό εννοώ. Θα την Δεν θα τον αλλάξουν ενώ spells και έτσι γιατί είναι μια χαρά. Εντάξει, είναι πολύ balanced. Είναι balanced. ότι βλέπουμε. Πάρε exhaust, πάρε exhaust. Τι έχεις πάρει και τι, είναι αυτό. Ορίστε. Βέβαια, να μην σε σε πω αλήθεια. Τώρα την κάτσαμε. Πες με Θεσσαλονικιό, παιδιά. Brad μην, δεν έχω παίξει σχεδόν ποτέ. Αλλά είμαι καλός παίχτης. Οχ. Φίλε, σε rank, να παίξεις όταν έχεις εμπειρία. Αν δεν έχεις, δεν Και εννοείται τσιγαράκι. Για όσοι, όσοι είδανε μάρκα, δεν το λέμε πουθενά. Κάνεις διαφήμιση. Ναι. Δεν κάνουμε διαφήμιση, γι' αυτό λέω. Ο άλλος παίζει πρώτη φορά μπραν και μπαίνει σε rank Θεσσαλονικιός. Κοίτα τα με το μαχαίρι θα παίζει ρόλο και μετά θα βρίσκει τα θα παίζει τα Ωραία. Έχω τσόγκα στο τόπο τον, τον Μηθρούμπα. Μιλιθρούμπα. Μιλιθρούμπα. Είναι Έλληνας φαίνεται. Ο αντιβιώτη. Αντιβιώτη. Γιατρή θα είναι, βάζει στοίχημα. Θα σε ρωτήσω τώρα. Θα σου πει παιδιά συνάδελφοι. <laughs> Εντάξει, δεν είμαι ακριβώ γιατρό, Γιατρό είσαι, τελείω. Είμαι κτηνίατρο. Ναι, ε, γιατρό για κτίνη. Έτσι. Έχονται και τα γυμναστήρια σαν Έρχονται οι γυμναστηριακοί σε σένα. Ο Μάκης ο γυμναστηριακό. Ο Μάκης ο γυμναστηριακό. Ο Μάκης ο γυμναστηριακός. Όχι, όχι, όχι, παιδιά, μην μαζί στο YouTube. Αυτό, παιδιά, συγχώρεσε με Μάκη. Μάκη, δεν είναι δεν να μαζεύει ο Μάκης. Δεν τα παρακολουθεί αυτά, είναι στο γυμναστήριο. Εντάξει. Δεν έχουμε συμπάρα. Πού είσαι, ρε, πού είσαι, πού είσαι να μου Σαββατοκύριακο έχει κάψιμο, ε. Ένα... Κυριακό δεν, ε, δεν, δεν νομίζω αγαπητέ μου γιατί θα πρέπει να διαβάσω. Όχ, έλα ρε. Γιατί την ε, Δευτέρα γράφω. Τι γράφεις? Ε, προγραμματισμό. Mm. Άντε, διαβάσεις, να διαβάσεις. Οπότε θα, θα μου πεις τι προγράμματα να κατεβάσω και τι να κάνω για να ξεκινήσω και εγώ λίγο το stream, να ανεβάσω και εγώ τίποτα. Θα μας βάλει να γράψουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο, αγαπητέ μου, είναι σαν αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, πίνουμε καφέ. Αυτή τη στιγμή εμείς γράφουμε ένα βίντεο, σωστά. Ναι. Το βίντεο αυτό καταγράφει τα επικά γραφικών. Είναι μεγάλη ιστορία. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα θέλει, ε, θα πρέπει να, απλά να φτιάξουμε χωρίς το σύστημα το πώς θα γίνεται η εγγραφή, την ιδέα. Πρέπει να γράψουμε όλη την ιδέα σε ένα αρχείο. Και η εκτέλεση γίνεται άλλη φορά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ βλέπετε το νέο UI, το οποίο είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο. Όπω το δείχνει έτσι. Και από ό,τι σαν support, εγώ έχω το μπισκοτάκι και το μάτι του εξερευνητή. Ρε φίλε, δεν ξέρω πάντα items, τι γίνεται εμένα. Επίσης, ξεκινάνε με 525 gold support Αναπλήρωση ζωή. Και το shop είναι αυτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο shop. Μπορούμε να πάρουμε λοιπόν τρία μάτια εξι, ε, παρακολούθησης. Αναπλήρωση ζωή. Δεν υπάρχει το item για την αναπλήρωση. Πώς φτιάχνει το warmot. Η... Έχουμε κάνει delete items. Did we. Did we. Αναπλήρωση ζωή. Βλέπετε, πήραμε τρία ματάκια στη τιμή του 75. Και επίση μπορούμε να πάρουμε και δύο φίλτρα ζωή, τα οποία δεν θα τα πάρουμε αυτή τη στιγμή. Θα διαλέξουμε βέβαια κάτι άλλο. Εδώ βλέπετε όλα τα αντικείμενα με αλλιώ τι προτάσει, είτε έτσι που μα λέει τι κάνουν, είτε έτσι αν γνωρίζετε τι κάνουν. τώρα πάμε στα όλα αντικείμενα. Πιστεύω ότι έχω ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στα support. Ε, Άσε εμένα το χρήμα πάρω άλλο ένα βέβαια, θα πάρω και ένα για το μάνα. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για το lane μας. Θα με συγχωρέσετε αν τα γραφικά δεν φαίνονται σωστά σε εσά ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι... αναγκαστικά πρέπει να χαμηλώσω το resolution του screen μου για να τα βλέπετε εσείς κανονικά στο, στο βίντεο. ενεργοποίηση γραφικών ούκων. Ρε, πού πάμε. Ετοιμάσου να πετάνεις, Σόγκαθ. Έχουν δύο ειδικάρι έχουν κάτω. Τι λέει ο άλλος μπακ του Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς ε, προσπαθούν να κάνουν φίλοι μας εδώ. Πραγματικά. Νομίζω ότι η Σιβήρα αυτή τη στιγμή που παίζουμε ε, δεν γνωρίζει να παίζει. Ναι, δεν γνωρίζει να παίζει η Σιβήρα. κάτι συμβαίνει. Η Σιβήρ τους έχει δώσει δύο kills έτσι. Όλος έκανε dive γιατί μπορεί. Μένω άφωνος. Ότι έχουμε μπει με κάποιον ο οποίος δεν ξέρει να παίζει. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά Σιβήρ. Τι να πω. επιτέλους έκανε τη δουλειά της. Τελικά οι support, να σου εξηγήσω ότι βγάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα gold. Ε, μπορείς να, να παρατηρήσεις ακριβώς τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Έχω... Δεν δεν τρομερά όμορφο το νέο UI. Τρομερά, πολύ όμορφο, ναι, συμφωνώ με αυτό. Εσές. Mm -hmm. ε, το έχω γεμίσει, έχω γεμίσει πάρα πολλά από τα, τα ματάκια εδώ που έχω βάλει και πιστεύω να μην μας πάει κανένα στραβή. Πίσω. Πίσω, σάσε. Συν 3 gold βλέπετε αν χτυπάω ε, ήρωες. Το μπισκοτάκι να το, να το δαγκώσουμε, έτσι. Μου κόλλησα στο Πήραμε και τα 3 gold μας. Ό,τι βλέπετε τα gold μου ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα παιδιά και βολεύει, είναι πολύ ωραίο feature αυτό. πήρα και, του πήρα και ένα από τα Minion. Πρέπει να προσέχω βέβαια. Χωρά μου σε για ποτέ γκάντς και και σε φυσικά. Στην Άγγλια. Και δεν τον χτύπησα. Τον πήρε με, τη, με τηλεμεταφορά μου. Με τις σκέψεις σου μόνο, χωρίς να τον χτυπήσεις. δικαιολογίε που λε και στι Σύριου για την κοινότητα δεν τον χτύπησα, απλά όπως πέταξα την αστροβολή μου το πρώτο μου, ε, τον χτυπάει για, για, για κάποιο σεκόντ. Μετά, τον, χτυπάει, ε, τον, τον χτυπάω και μετά κάνει για ένα σεκόντ ένα damage νομίζω. Όχι, 5 damage και το 5 damage τον έφαγε. Δηλαδή δεν έγινε, έγινε κατά λάθο. Δεν ήταν ένα, για να γίνει. Εντάξει, συγχωρούμε αλλά άμα ήθελα να το πάρω θα το, θα το έπαιρνα, θα, θα είχα κάνει όλα μου τα spells. Με ναι, έχει πολλά. Ε, έχω φάει gang top χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το Mana Potion, το φίλτρο του Mana. Έλα, πω πω. Εντάξει, κοιμάται όρθια η Silver. tô lembrando. Nada, nada, anarquista. Κέψω. Όταν βρίσκεται πολύ ωραίο feature το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να προσθέσουν ε, θα ήταν ε, ε το να ακολουθεί ο παίχτη. Να μπορείς να κάνεις follow κάποιον. Mm -hmm. Έχω φάει το πολύ ξύλο που δεν ξέρω. Αν μιλάω Τώρα εγώ κλειδώθηκα εδώ. Δεν γινότανε. Πάρα πολύ ωραίο. Εκεί που λέγαμε για τον μπρα, στο παιδί παλεύει. Εντάξει, καλά πάει. Δεν, ε, δεν λέμε πως ε, πάει άσχημα. unas en hace parte, Έλα τώρα, δεν το πιστεύω, ρε παιδί. Δεν το πιστεύω αυτό που συνέβη πραγματικά. Έχει γίνει πολύ greedy. Πάρα πολύ greedy Σιμπίρ. Χώνεται στο οτιδήποτε που θα δει. Και αναγκάζομαι και πηγαίνω από πίσω της για να την βοηθήσω και πεθαίνω κι εγώ. ο προμήθειος. Τι ε! Εντάξει, λέει, είναι μηδενικό ράμο να πούμε. Δεν κάνεις. Μου πήγαινε τώρα να πεθάνεις πίσω. Πας ρε καραμίδι. Τι έκανα. Μπορεί να κάνω να εξηγήσει τι έκανα. Έρχομαι αυτό, στην μπορούσα να βοηθήσω. Θα ήταν από το άρμα το Είχατε να μας βάλει, μας κάνει καμιά ούρτη και την ναι. Έτσι, εντάξει. Η Σιβίρ μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί χώνεται και τρώει, τρώει τα, τα πάντα. Κοίτα, κοίτα. Πάνω, πάνω στο πόζι να πάει. Πάτε την τώρα. Αχα. Δεν μπορώ να κάνω άλλα. Αναχύλ κάνε και ας τα Λάιβ, εσένα θα σου δίνω. Να χαμώ. Μακάρι να μπορούσα να χαμώ. μόνο. Χαλάσα όλο το... Πάρε και την άλλη του φύγε τώρα. Το μου φτάνει με να Mm-hmm. το πρόσωπο του Νίτσο. Θα πάρω και το λίθο όρασης μετά από αυτό. Θα να δώσω λίγο το χιουτί. Περισσότερες επιλογές ταχύτητα επικίνδυνης, ταχύτητα και όχι περιβάλλον παιχνιδιού, μέγεθο ενδείξεων. Τι είπες, Στέλιο? Ήθελα να μεγαλώσω και το, το mini χάρτη και αυτά δεν βλέπω τίποτα. Ήταν πολύ μικρό. Εκεί που ήταν νομίζω μπορείς να το αλλάξεις. Άμεξα, άμεξα. Όλοι στη μέση. Έρχομαι, έρχομαι και εγώ. το να είμαι εκτός χρόνου και τόπου. Δεν έρχομαι στο σημείο βέβαια, αλλά γίνεται. Μην πας, μην πας, δεν πας. damage Ας πάω το damage, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, ε, έχω πάρει item το οποίο εάν χωθείς τους, τους κάνει slow, να ξέρεις, να μου πεις πότε, πότε θα χωθείς. Nein, ich weiß auch nicht, was κάνει και Kann ich Πάνω, πάνω άλλος. Και πάνω δεν μπορούσε να πάει. Η Σιβήρτη κάνει φαρμάρι. Η Σιβήρτη ξέρω τι κάνει. Σου είπα ότι δεν επικοινωνεί με, το περιβάλλον. Δεν έχει καταλάβει ότι αυτό είναι rank. Όταν λέμε όλοι όλοι εννοούμε όλοι. ξέρει, πόσο άλλο φάω φάω που σκέφτεται. Και τώρα δεν λέει, πήγαινε πίσω ο Ράμνους, πήγαινε πίσω. Τον κρατήσω εγώ ανοιχτό. Για τρομερό το χαράς τους έχουν τρομερό σπέλ. Σπέλ ε. ε, πρέπει κάποιο να χωθεί για να του, για να του κάνω το armor. Έχω πάρει item, item που σου δίνει armor. Μα δεν μπορούμε να χωθούμε τέτοια lives, αυτό πρέπει να σου κλείσω. Εκτό και αν θέλετε να βγω τώρα, από όπου πάρει. Βασικά όχι, όχι, μα πάνε δεξιά. Εγώ και γεμίζω τη Σιβήρ. Φύγε από εκεί, φύγε από εκεί, σου λίγο. Εγώ. Να. Γιατί. Α. Εσύ, Έτω. είχε φτάσει το poison για να, για να ναι. ναι. Πάει ωραία. Χως τώρα. Χως, χως, χως, χως. Good πίψ. Δεν έχω άλλο μάνα, έφαγα άλλο μου το μάνα γιατί σου βάλα τη σύλλη. Δεν έγινε μου, ναι. Α, να βγω το πάμε πίσω. Ζάστησε. Να, πρέπει να βοηθήσει να πάμε να πάμε τον δράκο. Ε. Κράτηγε η ρουμπίνη όρασης, το ρουμπίνη όρασης. Λοιπόν... Δεν τη συμβεί, μόνο αυτό σου. Ναι, η Σιβήρ δεν παίζει σωστά. Να, η Σιβήρ δεν παίζει σωστά. Η Σιβήρ δεν παίζει σωστά. Δεν παίζει σωστά, η Σιβήρ. Γιατί είμαι σπίτι μου σωστά. นี่บุฟกΔεν κάνει κύριο στην Ελλάδα. Κάνει όμως στη Ρουμανία. Δεν το добро. Συγχωρήστε με για ένα λεπτό, παιδες. Ωραία, sorry που σας κόλλησα. Έπρεπε. Για να βλέπετε καλύτερα το τι συμβαίνει. YouTube и так она далі на slow. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο το άρμορ στο γράμμα. Σ' να το σπέλ αυτό. Πολύ καλό, πολύ καλό, Μ' αρέσει πολύ. Είναι, το καινούριο item. Έχεις κάνα, πώς το λένε, κάνα ε, ...heal. Να με. Μείνε για λίγο εδώ. Ωραίος. Τσακ. Πάμε τώρα, Ω, στο τσάκο. Πού πας, πού πας, ρε, πρόσεχε. Αυτό. Αυτό να μπακάρουμε. Ωραίος. Πάτε την. πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ όμορφα. Δεν, δεν φτάνει για κανένα λόγο. Πω, πω, πω, πω, Τι έγινε εδώ ρε φίλε. Η αιγύρα του, της Λεγιώνας γίνεται μετά καινούριο ρουνικό πυροτέχνημα, όχι, προτύχισμα. Είδα καθοράκι στην αντίσταση μαγεία, ζωή σαν ανάγκη πήγαινε δικαιώματα, ζωή θωράκι σαν αντίστοιχημα. Έλα ρε μάλλον. Απίστευτο. Το item που έχω πάρει. Τι κάνω. Να το δω. Ποιο είναι το ρουμπίνι, όχι πλά. Ναι. Το ρουμπίνι της ώρας, κοίτα. Βάζω όπου γουστάρα yards. Words. Words. Ματάκια. Yards, όπως εγώ με τα make. Τι βάζεις, yards. Yard. Γιάρδες βάζω, γιάρδες. Γιάρδες. Μπορώ να βάλω ένα εδώ. Α, βλέπεις, μου γεμίζουν stacks και τα τοποθετώ. Πολύ γραμμάτος αυτό. Τσουκ. Μόνο σε αυτό να βάλω Έχουμε να κάνουμε όλοι τους δρόμους. Μπράβο! Να τον πετύχει ο Ζώνας. Τι ήθελε. Γράψου. Αρδράμος. Για να καταλάβετε λοιπόν παιδιά, το ρουμπίνι της όρασης το μπορείτε, μπορείτε να βάλετε 3 yards αλλά έχετε 5 stacks μην... Ε, ε, δηλαδή, μην μπερδευτείτε και νομίζετε ότι έχετε πέντε, πέντε ε, και, τα και αρχίζετε και, και τοποθετείτε και δεν έχετε τα άλλα. Τρία γορτάκια, πέντε stacks. Δηλαδή με το που τελειώσουν μπορείτε να βάλετε κι άλλα. Με το που πάτε στο base όμω ξαναγεμίζουν. Τα stacks. Εντάξει, το κάνανε τόσο OP το support πέντε που χρόνια πολλά. Δεν έχει άλλα λόγια να πει. Ε. Ποιο with θα κάτσει να κάνει τα lanes push, τα άλλα. Ναι, Εγώ κάθομαι και τίποτα Μπορώ. LOL. Ναι, όντως, τελείως LOL. Δεν έχω ult, δεν έχω heal, να προσέχεις. Mm -hmm. Μου κάνεις Δεν έχω άλλο μάνα παρά μόνο το spell, το spell για, για το slow. Έχω βάλει γουρντάκια μέσα στο base του για να βλέπουμε το που βρίσκονται. Θα βάλω κι άλλο ένα εδώ. Θε να, να, να, του γυρίσει. Αχ, μη γυρίσει. Τρέχα. Συνέχισε να τρέχει. Τι να τρέξω. πολλά καινούργια Σήμερα θα να μελετήσω. Δεν έχω heal, βρε. Ό,τι ζει Πάει το of Nature. τι έγινε μου. Ναι. Πολλά items ε, τα βγάλανε και τα κάνανε πιο μικρά, πιο δυνατά. Ναι, λέει, τα έχουν σπάσει. Ναι, η Force of Nature δεν βγάλανε στο Η Force of Nature λέγεται αλλιώ και το έχουν, το έχουν αλλάξει νομίζω. Ε, όχι, δεν ξέρω πώς λέγεται. την αιγίδα της Λεγιώνας την κάνεις, ε, πώς λέγεται, ναι. είπαμε, ρούνικο πυροτέχνημα. Ναι. Όχι, oh, πυροτύχισμα. πυροτέχνημα. Και εγώ αυτό είπα, πυροτύχισμα, λέγεται πυροτέχνημα. Ό,τι να είναι. μου, το τέτοια Άνοιξε ούλτη, γιατί. Να φάμε τον μπάρο μας. Μμμ, κατάλαβα γιατί άνοιξε την ούλτη, για τον Όλαφ. Κάντου σου λέω πρώτος. Πάρα πολύ όμορφα. πανέμορφα. Είναι έναν. Τι έκανε. Ελά, πετύχε το το σπέρι να το χαλάσει shield. Είχε μπάνσεις. Έχει μπάνσεις, ναι. Έχει μπάνσεις. Και το γάτι του πάγου. Πολύ ωραίο το γάτι ναι, του πάγου. Είναι το χέρι ένα μου. Το γάτι του πάγου είναι το Frozen Heart, αλλά πολύ πιο δυνατό. Κατά κάποιο τρόπο. Έλα όμως, πού είναι η υπόλοιπη, τι κάνει μωρέ η Σιβηρέα, να το λήξουμε τσάβου, να... Μπορώ, μπορώ. το έβαλες εσύ χοντρούλη. Κάνα και φάση για να τον φάω εγώ για το πήρε άλλη. Δεν πήρε. Δεν το κάρι, ας πόσο σε άλλο 17, 6. Βίκο τσίγουρο οριστικός μέσα στην πηγή, ξέρω εγώ σχεδόν. Μέσα στην πηγή έβαλα δεματάκια, ρε. Να βλέπουμε τι κάνουν τις κινήσεις τους όλα. βλέπουμε τι κάνουν τις κινήσεις, ναι, ναι, ναι, άμα κάνουν dance ή όχι. Λοιπόν, Λεπότε Εγώ κάνω στο Μελιθρούμπα ε, άξιος αντίπαλος, άξιο. Όπα, σαφαλιπόρτηκα να το κάνω. Λοιπόν, ελπίζω παιδιά να σας άρεσε. Να προσωπικά δεν μ' άρεσε. <laughs> και θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν στο επόμενο που θα παίξουμε την άλλη φορά. Ήταν ένα ranked παιχνίδι λοιπόν από τους Nerds United και subscribe, comment, thumbs up και αν θέλετε και άλλα παιχνίδια γράψτε ένα comment. Γεια σας παιδιά.